副題です最近ですねちょっと忙しすぎましてなかなか動画が撮れておりませんまあちょっと今日も、えー、今、えー、夜の10時過ぎですがまだ仕事をしておりますちょっと気分転換にまあ連日同じように遅くまで仕事してますのでちょっと気分転換動画を思いましたえーとですね明日 私畳マ六6代吉野ヶ里遺跡で行われる吉野ヶ里リレーマラソン出場いたしますということでこのもちろん被り物をかぶっていこうかなと思ってます忘れないようにしなきゃいけないなということで明日吉野ヶ里リレーマラソンでお会いしたら是非お声掛けください。 それでは仕事に戻ります6体でした